Hello everyone, this is Nidhi Dhruv. You meet me every day in newspaper analysis session in the morning. And now in evening you meet me for short video of all the current affairs today in just two minutes. So guys, current affairs today आज के दिन 7th of July में कौन से current affairs important है हम just दो मिनट में जान लेते हैं फर्स्ट important न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ है pick up your books and write it down important ones to remember it is the shuffle of governors in eight states so आठ स्टेट्स के गवर्नर्स चेंज हो चुके हैं यू मस्ट नो डाउन विचार दे Thawachand Gehlot ji has become governor of Karnataka now Haribabu Haribabu Kam- Kambampati uh, is a governor of P S Sreedharan Pillai is a governor of Goa now Satyadev Narayan is a governor of Tripura now fifth one Ramesh Bais is a governor of Jharkhand Bandaru Dattatreya is a governor of Haryana Mangu Bhai Patel is a governor of Madhya Pradesh and Rajendra Vishwanath Arlekar is a governor of Himachal Pradesh ये आठ स्टेट के गवर्नर्स चेंज हो चुके हैं ठीक है this is a very very big news and total union ministry भी चेंज होने वाली है lord of union ministers have been made as a governor now so union ministers में भी ट्वेंटी एट पोस्ट में वेकेंसीज है जो आज के दिन फिल होगी और आपको कल न्यूज़ में पता चलेगा second important news GST income GST जो इनफ्लो है in eight months after eight months पहली बार उन, uh, ये जून महीने में कम पाया गया है वन लाख करोड़ से भी कम का फिगर आया है जीएसटी इनफ्लो का जो कि कंसर्न की बात है लास्ट टाइम जो मई में था उससे कम है सो आठ महीनों में एक लाख करोड़ के बेंचमार्क से कम नहीं हुआ है पहली बार ninety two thousand point something crore का फिगर आया है जीएसटी इनफ्लो इनफ्लो का सो so, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है third important news is this must this is also news you must write down uh, united nation human rights uh, chief jo hai michelle uh, bachelet उन्होंने बोला है उन्होंने कंसर्न uh, एक्सप्रेस किया है over father Stan Swamy's death बोला है कि uh, उनकी डेथ जिस तरीके से हुई है this shows that all the fifteen को accused in Bhima Koregaon case इनको छोड़ देना चाहिए they should be left free they should be release now okay so Michelle Bachelet United Nations human rights chief has said this to the to India and it's it makes a big big news you must write it down fourth important news USA USA troops uh, are like uh, slowly gradually leaving afghanistan we all know that but yesterday somehow us troops left afghanistan air base without a notice to afghanistan leader uh, afghanistan um, you know military leader उनको बताए बिना एयरबेस छोड़ गए बहुत सारे ट्रूप्स ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट जितने यूएस ट्रूप्स निकल चुके हैं अफगानिस्तान से अभी and this is showing a big threat Talibanis का अभी पावर uh, और बढ़ जाएगा ठीक है fifth important news is we we learn about uh, yesterday that Israel में एक लॉ पास करने चाहते हैं जिसमें पैलेस्टाइन स्पाउसेस नहीं होने चाहिए ये लॉ आज आ, कल पास करने के लिए रिजोल्यूशन के लिए रखा गया था उनके हाउस में जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है उनके वहां के हाउस में रखा गया था opposition parties did not vote much in favour exact fifty fifty percent की टाई होने पर ये यूनिफिकेशन ये ये जो अरब यूनिफिकेशन लॉ पास करना था इसराइल पीएम को वो नहीं हो पाया मीन्स पैलेस्टाइनियन स्पाउजेज अगर होंगे तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा इसराइल में ये जो लॉ पास करना था ये नहीं हो पाया है and the last important news for today is Ethiopia and Ethiopia ने एक बहुत बड़ा डैम है Ethiopia grand renaissance dam okay ये डैम का सेकेंड फेज का काम चालू कर दिया है इवन दो इजिप्ट एंड सुदान ने इसको ऑपोज किया है फिर भी उन्होंने ये डैम का काम चालू किया है this is going to raise tension between Egypt Sudan and Ethiopia so ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेशनल लेवल पे जो आपको ध्यान में रखना है Uh, I hope you guys are clear with all the important news today. Uh, my code is Nidhi Live. Please join an academy using this code and see you. You can see me uh, there as well. Bye bye everyone.